ар башка типтеги эки жарым өткөргүчтөрдү кошсо эмне болоорун карайлы сол тараптагы жарым өткөргүч бул P типтеги жарым өткөргүч токтогу ташуучулар булар көңдөйчөлөр аларды тегерек боз түскө боеп коёлу. оң тараптагы N типтеги жарым өткөргүч токтогу алып жүрүүчүлөр булар электрондор аларды көк тегерекче кылып белгилейли кошулууда көңдөйчөлөр оң тарапка электрондор сол тарапка өтө башташат бул диффузия процесси жылуулук кыймылы аркылуу концентрацияны түздөө процесси жүрөт көңдөйчөлөр электрондор менен кезиккен зонасында рекомбинация болот көңдөйчөлөр жоголот электрон болсо көңдөйчөлөрдүн ордун басат нейтралдуу атом пайда болот өтүү зонасы бул токтун алып жүрүүчүлөрү менен биригүү рекомбинация аркылуу P типтеги жарым өткөргүч терс зарядталат. ал эми N типтеги жарым өткөргүч оң зарядталат. токтун алып жүрүүчүлөрүнүн багытына тоскоол болуучу электр талаасы пайда болот амперметр аркылуу жарым өткөргүчтөргө батарея туташтырабыз оң уюлун P типтеги жарым өткөргүчкө терс уюлун N типтеги жарым өткөргүчкө туташтырабыз диффузияда пайда болгон зарядтардын талаасын батареянын талаасы салмактайт бул өтүүдө ток өтө баштайт ток негизги алып жүрүүчүлөр аркылуу пайда болот көңдөйчөлөр оңго электрондор солго кыймылдашат мындай өтүү түз болуп саналат амперметр токтун бар экенин көргөздү эми батареянын уюлдарын алмаштырабыз оң тарабын N типтеги жарым өткөргүчкө терс тарабын P типтеги жарым өткөргүчкө туташтырабыз Зарядтардын кыймылы болууда бирок биз зарядтардын аз экенин байкадык ток негизги эмес алып жүрүүчүлөр аркылуу пайда болду оңго электрондор солго көңдөйчүлөр кыймылга келди ток кыйла азайып калганын байкадык контакт аркылуу өткөн ток токтун негизги эмес алып жүрүүчүлөрү аркылуу ишке ашып алардын саны аз болгондугунда бул өтүү тескери өтүү деп аталат амперметр токтун бар экенин көргөздү бирок эки учурда тең бир эле ток булагын колдонсок дагы токтун күчү аз болду